أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم assalomu alaykum muhtaram birodarlar barchangizga allohning marhamati va ofiyati bo'lsin bugun barcha sehrning umumiy alomatlarini birma bir aytib o'tamiz shulardan uch to'rttasi sizda bo'lsa demak siz sehrlangan bo'lasiz marhamat diqqat bilan bizni tinglashda davom eting sababsiz siqilish sabablarsiz bel og'rig'i masalan tibbiyotda hech bir sabab topilmaydi ammo bel og'riydi dangasalik ortib boraverishi badanda g'alati qichitqilar bo'lib turishi ba'zan qizib ketadi shunda qaqshatqich qichiqtiki boshlanadi shunda yechingan zahoti yoki eshikni ochgan zahoti sovqotib ketadi er xotinga yoki xotin erga ishtiyoqsiz bo'lib qolishi undan bir badbo'y hid chiqayotgandek jirkanish paydo bo'lib qolishi bu sovuqchilik sehri alomati ozgina janjalga arzimaydigan narsadan katta janjallar paydo bo'lishi birisi bir gapdan qolay demasligi shuni bilib tursa-da amal qila olmay qolishi oyoqlar tez tez uyushib qolaverishi hatto besabab ham bir bir yura olmay to'xtab qolishi bundan ba'zilar o'z muvozanatini tuta olmay yiqilib ham tushadilar yana o'z o'zidan qo'yib yuboradi uyqu oldidan vahimaga tushish namoz yoki qur'on tinglaganda bir a'zoning sig' urgandek og'rib ketishi ba'zilarda tizzalarida qo'llari bo'g'inlarida shunday og'riq bo'ladi shunda qotib qolib namoz o'qiy olmay qoladi taomga ishtahasiz bo'lib qolish bu yedirilgan sehrning dastlabki davrida ko'proq sodir bo'ladi chunki og'izdan chiqayotgan badbo'y hid o'zini ham behuzur qilib ishtahasini bo'g'ib qo'yadi homilador ayollardek hidlardan ko'ngli aynib turadi ozib ketish bu barcha sehrga tegishli holat ba'zilarda esa shishib ketish oyoq barmoqlarida og'riq bo'lishi ba'zan barcha barmoqlarda ba'zan esa bir ikki barmoqda og'riq bo'lib turishi oyoq tirnoqlarining tez o'sib ketaverishi ichi esa tezdan kirga to'lib qolaverishi bemor ba'zida dunyo va uning mashaqqatlaridan to'yib ketib qanday bundan xalos bo'lishni o'ylab qoladi chunki hech bir ishida ko'ngli chiqmay qoladi yalqovlanib uzoq uxlayverish uyqudan dam olib turish o'rniga kaltaklangandek shalha bo'lib uyg'onishi sovuqsiragan kabi bir og'riqda uyg'onishi namozlarga o'ta yalqovlanish ayniqsa masjidga borishdan har doim nimadir bir ko'ngilsiz hodisa ro'y beradigandek vohima vasvasada bo'lib qolish birov oldiga kelsa yomon bir xabar kutib qo'rqaverishi bunday yashashdan to'yib ketish nafl va boshqa ibodatlarni qilishda tanglik paydo bo'lishi ayolda ham erkakda ham shahvatning haddan ziyod bo'lib mayl kuchayib ketishi jin va shunga o'xshash narsalardan gapirganda badani titrab ketishi ba'zan muvozanatini tutolmay yiqilib tushishi o'z o'zidan besabab kulgining paydo bo'lishi yoki besabab yig'layverish bu ba'zan qur'oni karimni eshitganda ko'proq bo'ladi soch to'kilishi bu yedirilgan sehrdan ko'proq sodir bo'ladi xotiraning susayib ketishi bu hamma sehrning alomati ayniqsa qur'onni tez unutib qo'yish masalan yaxshi yodlab olgan sura yoki oyat xotirasidan o'chib ketishi bu barcha tur sehr alomatlariga kiradi shak va gumonning ko'payib ketishi ochiq havoda ko'p o'tirish bunga mayl his qilish uyga kirishda g'am va tushkunlikka tushish asabiy bo'lib ahli oilasi bilan chiqisha olmaslik o'tib unut bo'lib ketgan narsalarni xayolida paydo qilib mushkulotlarni yuzaga chiqarish uyda hech kim bilan chiqisha olmaslik hech kim yoqmay qolishi ahli oiladan birini ko'rsa asabi buzilishi bu ko'proq tafriqa sehrining alomati bo'ladi sehrni umumiy tushdagi alomatlari doimiy qo'rqinchli tushlar ko'rish doim uyqudan kayfiyati yomon holda uyg'onish tez tez ko'rgan tushlari o'ngida amalga oshadi tushida qattiq bo'g'ilib nafas ololmay qolish va bundan qiynalib charchab uyg'onish uzoq muddat uyqusizlik va charchoqdan tashqari uxlashda ham qiynalish uyquda o'ngidan ko'ra chapga ko'proq yonboshlab yotishi ya'ni chap tomon bilan ko'p yotishi qornini yerga bosib uxlashga mayl kuchayishi bu yedirilgan sehrning alomati tez tez faxsh sahnalarini tushda ko'rish Xristianlarni tushda ko'p ko'rish xodimi sehr bo'lgan jin xristian ekaniga ishoradir. Buni yaxshilab tekshirib ko'rish lozim. Chunki xodimi sehrni, dinini bilgan kishi uni daf qilishi oson bo'ladi. Biz kelgusida xodimi sehr jinlarni yo'q qilish sirlarini bayon qilamiz. Shunda eng muhim belgilardan biri uning dini borasida bilish bo'ladi. Ba'zan Injil o'qiyotganini yoki xochni, krestni ko'radi. Bu ham xodimi sehrning xristian bo'lganiga ishoradir. Tushida baland joydan qulab ketib uyg'onib ketish, zaharli ilonlar hamlasini ko'rish, bemor odamlarni ko'rish, qopag'on itlarni unga hamla qilishi, chaqaloqlarni yalang'och holda ko'rishi, uni qo'liga olishi, uyqudan qo'zg'olon bilan turib ketishi, qabristonlarni doimiy ko'rish. Bunda jin kofir yoki sufi ekaniga ishora bor. Olovlarni har tomonni yoqayotganini ko'rish, jinlar ko'rinib sehr qilaman deya qo'rqitishi itlar yoki ilonlar quvib qopgan joylarda uyg'onganda ko'kargan yoki og'riq alomatlarining bo'lishi mana shu alomatlar kimda bo'lsa bilsinki unga sehr qilingan insonga ziyon qiluvchi jinlar ilon et mushuk echki sigir tuya va boshqa shakldagi jinlardan ko'proq sodir bo'ladi barcha shakldagi jinlarga maxsus ta'sir qiluvchi oyatlar mavjud ular orqali aniqlash va zararni ketkizish mumkin marhamat ushbu sayt va pastdagi birinchi ssilkada bular haqida keng va batafsil ma'lumot berilgan